We were condemned as criminals, forced into exile. داستان فیلم آواتار راه آب در سال 2425 میلادی و در یکی از چندین ماه سیاره‌ای در سامانه ستاره آلفا قنتورس به نام پاندورا اتفاق می‌افتد. انسانها مشغول خارج کردن سنگی با ارزش از دل این منطقه هستند. جیک سولی و نیتری خانواده تشکیل دادند و برای ماندن در کنار هم هر کاری می کنند. با این حال هنگامی که تهدید قدیمی دوباره بر علیه پاندورا برمیگردد آنها مجبور می شوند خانه خود را ترک کرده و مناطق مختلف پاندورا را کشف کنند. Genetically engineered to be superior so as to lead others to peace in the world and war. در قسمت دوم فضای فیلم سمت و سوی خانوادگی را در پیش گرفته است. داستان اما از جایی شروع می شود که نایتری و سالی بچه دار شده اند و شاه دختی زیبا به دنیا آمده است. با آمدن این شاه دخت پاندورا دچار تغییراتی عجیب می شود. در جریان داستان اما تفاوتهایی بین دنیای واقعی سالی و دنیای مجازی او رخ می دهد. آنها دچار مشکلاتی می شوند که ظاهرا ناویها باید دوباره در مقابل انسانها قرار بگیرند. جنگی که این بار زیر آبها اتفاق میافتد و فضای فیلم از درام خود به صحنه خشونت بدل می شود. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. If this gets out, we've bought ourselves a war. Ask yourselves. Are you willing to fight? The time of great sorrow was ending. War is coming, and who's gonna lead us? You myself into the bodies of these great beasts. I hear them coming from the south. anything you would not do. You think your world is safe. It is an illusion. For your family. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین هر شب من یه خواب تکراری میدیم ما فضا و زمان رو به هم اختمون باید درست این تلسمت راکیه اجراش نکن وان میدونم که موزیک به رسم مفهومیه من هیچی ازش نمیدونم اما حالا که دروازه بین و باز کردی و حالا هر کسی میتونه از اون رد بشه و بیاد بدون ما کابوس واقعی شروع شده برای محافظت از دنیامون انجام بدم تو نمیتونی همه چی رو کنترل کنی استرانج واندا درباره ورس چی میدونی؟ ویزه چیزایی راجبش میگفت میگفت چیز خیلی خطرناکیه من اون کاریو کردم که مجبور بودم حق با اون بود متاسفم استیون تو به واقعیت بی حرمتی کردی باید حقیقت رو بهش بگیم اوزا از کنترولت خارج شده هم باید مجازات بشه تو قوانینو رو شکستی و مراقب باش شدی یه قهرمان منصفانه است من خواستم هیچ کدوم از این اتفاق بیفته درباره مولتیورس چی میدونی؟ متاسفم استیون امیدوارم اینو فهمیده باشی که این خطری که دنیای ما رو تهدید میکنه خود تو هستی تو هستی <laughs> کابوس واقعی شروع شده